What's up, guys? Esses dias eu escutei a abertura de Pokémon em português pela primeira vez e, cara, é muito, muito engraçado. É muito diferente do que como que é em inglês. Eu, eu queria fazer um vídeo mostrando as, as diferenças e também treinar meu português uh, com, com a abertura. Antes de começar o vídeo, quero falar um pouco sobre o site Italki. Se vocês estão aprendendo inglês, é um site muito útil. São aulas particulares pelo Skype, com professores nativos, e são mais baratos do que aquelas escolas de, de inglês que você pode encontrar no Brasil. Então eu super recomendo, vou deixar o link do site na descrição e para vocês que vão usar esse link, vocês ganham uma aula se compraram uma aula. Ok, então, a abertura do Pokémon, eu achei esse é, português de Portugal, a abertura. Então, eu quero ver se meu português que eu aprendi no Brasil vai me ajudar aqui também. mais que perfeito! Mas que muito engraçado o sotaque. Melhor do que a imaginação. Melhor? Ixi! Melhor do que a imaginação. Mais que perfeito. Melhor do que a imaginação. Maior. Maior, não melhor. Apanhá-los é o meu jeito, treiná-los é minha É o meu jeito. O que, que é apanhá-los? Apanhá-los. Pegá-los. Apanhá-los é o meu jeito, treiná-los é minha missão. Andarei por toda a parte, nos quatro cantos da terra. <laughs> por toda parte. Isso é algo que eu percebi, tipo, a TA, o som do TA, é bem diferente no português do Portugal. Parece mais espanhol do que o português do Brasil, eu acho. <laughs> Top. Isso, né? Não, você é. Ele é. Tu és. Tu és é espanhol. Não, tu eres. Ah. Tu és é português. Não. É? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. É tu és. É? Só que ninguém usa. Tipo, muita gente fala tu, fala tu é, conjuga errado. Ah, tá. Mas no sul, em Santa Catarina, se fala tu és. Por isso tu já escutou. Por quê? Por quê? Porque é o certo. É como se fosse aqui nos Estados Unidos você viajar, tipo, daqui no Colorado para a Califórnia e eles usam, tipo, you is em vez de you are. Or we is. Contigo também é espanhol. Contigo. Contigo. É. Contigo. Então. É. o que é engraçado é que eu, eu aprendi espanhol e quando aprendi português tudo era estranho, mas agora isso é estranho para mim. Muito engraçado. You know it? É? Como tu não? Não, não há igual. Português do Portugal deu certo também. Não é tão, tão, tão diferente. Só que tu é diferente. A pronunciação da, das palavras é muito engraçado também. E eu sei que vocês acham o sotaque do Portugal bem estranho e engraçado. Não é diferente de como inglês da Inglaterra é diferente do que inglês dos Estados Unidos. É engraçado mesmo. Mas enfim, vamos agora para a abertura do Brasil do show de Pokémon. Ninguém. A minha vida minha vida é fazer. Uh, what? Quero. Ve quero. Na, quero mudar viajaré. Quero mudar viajaré. Não, não é tão diferente do que a versão do Portugal, né? Tem os mesmos partes. Tenho que pegá-los, eu sou, eu sei. Eba! Isso é minha música favorita, que é dos desenhos em português. Tipo, de todas as, outras músicas que, que transformam inglês para português ou português para inglês, isso é meu, minha preferida. Um, realmente é, é bem bacana. Agora eu quero mostrar para vocês a abertura de Pokémon em inglês, um, ah, porque acho que vocês vão vão gostar. I wanna be the very best, like no one ever was. Então, gente, espero que vocês gostaram de, de conhecer a abertura em inglês. Uh, espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. To say no in Portuguese, you say não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. I'm saying no. No, you're not.